総員戦闘準備ただ廃人にキスのみはい私がこ私はダブリンだ何でしょうか一撃を食らえ 治療してほしいやつは前に出ろ私の炎は熱いよ進めしっかりしろ行くぞ命令があればこのハルバードの鋭さは ありませんよ視界良好ご指示を一種堅固にするわ武器を今助けてやるご指示をここを守るのか、うん、たやすいアーツの治療範囲に入れサンダースォーム こちらチェンゴー何でしょうか一撃を食らえしっかりしろ害虫だ雷鳴よ轟けこちらチェンしっかりしろ 命令があるばお後もしません何でしょうか了解了解何やってんだ一発で仕留めますいつでも行ける、うん 諦めるなはいはいクソくらい一発で仕留めますいつでも行けなめるなよい今助けてやるはい大名よ轟け しっかりしろ私の力も弱くはないいつでもいけるガ題名よ轟けビクトリアのバグパイプ波状棒とともに、このハルバードの鋭さはだけじゃありませんよアーツの治療範囲 しっかりボンこちらチェンヘンご指示を意志を言語にするは規律しっかりしろ一発で仕留めます 今助けてやる何でしょうかを食らえ了解了解私がここにいること誰にも見られていないの今助けてやるチャージいつでも行けるなめるなよ こちらチェン始めるぜ何すりゃいいんだ俺を解き放てってこんな感じ私に合わせる者がいれば効率が上がる リのバグパイプ波状棒と共に参る待機中意志を堅固にするは規律行くぞなめるなよふう今回もこの制服に恥じない戦いができたね